sandifundela ibali ne sifuna ukhangela ke ngo eli bali lithi masenze ntoni eva ne yivake bekukho iilekese ezisixhenxe unangamso wathatha zane kuzo zingaphi ezishiyekileyo ivini inathi ndicela umamele saphinda ndiwufundele bekukho iilekese ezisixhenxe unangamso wathatha zane kuzo zingaphi ezishiyekileyo jonga yim ungekathi yim kani andibuzanga mntu ne ndifuna ukuthi kune masizikhangele le nto siyenze apha kwiiblocks zethu ne iiblocks zethu zingaphi iiblocks zethu ziyi-seven iiblocks zethu kuthiwa ke ngoku unangamso watya iilekese zingaphi wathi iilekese ezine ezine ngoku sishiyeke neelekese ezingaphi sishiyeke neelekese ezintathu jonga ke le nto sizayibhala ibe sisivakalisa amanani ne xa sisithi umntu uyathabatha ngubani oyaziyo uba ithini laa nto uyibhalayo xa umntu osithi uyathabatha sakubonisa ke sithe isithini isivakaliso samanani siqala ngabani kaloku ehe seven siyadibanisa ngoku siyathini ngoku siyathabatha kaloku ngoku ne besiqala ngo-seven la seven sathabatha zangaphi zayi-four eke seven thabatha four sashiyeka nezingaphi ehe sashiyeka nezingaphi nezintathu yayibona ke jonga ke into esizawuyenza ke ngoku siza kwenza ezi zinto phi ezincwadini zethu ne sure